hello and welcome friends Tally ERP nine या प्राइम में अगर आपको वर्जन पता करना हो कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो कैसे पता कर सकते हैं इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर टैली ईआरपी नाइन खोल रखा है मैंने और ये टैली का होम पेज है यानी कि पहला पेज जो ओपन होता है गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन मेन्यू का वही मेन्यू ओपन हुई है यहाँ पर कोई कंपनी सेलेक्टेड नहीं है लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें वर्जन पता करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है देखिए सीरीज ए रिलीज 6.3 लेटेस्ट करके लिखा हुआ यही टैली का वर्जन है वर्जन मान लीजिए आपको प्राइम में पता कर रहा हो तो आप कैसे करेंगे यहां पर तो आपको सामने यहां पे दिख जाता है तो प्राइम की बात आएगी तो प्राइम में भी देख सकते हैं ये प्राइम है लेकिन अभी यहां पर जो होम पेज है टैली का मेन पेज है गेटवे ऑफ टैली है वो जो है अभी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा तो आपको उसके लिए जाना होगा कहां पे यहां पर आपको जाना होगा हेल्प के अंदर तो जैसे ही आप हेल्प के अंदर जाएंगे ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट का एक ऑप्शन आएगा ठीक है तो ये अबाउट पे आपको क्लिक करना है बी भी प्रेस कर सकते हैं खाली बी प्रेस कर देंगे तो भी अबाउट खुल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं टैली का टैली प्राइम का 2.0.1 लेटेस्ट जो वर्जन है वो मैं यूज कर रहा हूं ये पूरा डिटेल यहां पर आपको मिल जाता है ठीक है इसके साथ साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डिटेल इसमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हार्ड हार्ड ड्राइव आप कितने जीबी का यूज कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे रैम कितना यूज हो रहा है सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से आपको देखना है कि आप टैली का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं ठीक है ओके